Kwa sababu mimi nilipofika pale katikati ya barabara mm. ndio wao ndio wanafika wa msafara, wa msafara. Maana wawili akapita upande wa nyuma, mmoja akapita mbele yangu, mimi nimesimama pale. Nikamuuliza kwa chakula ile unaweza bei gani? Mm. Akaniambia buku. Na kile chakula mimi sijaamini kwa sababu kile chakula hata samaki wenyewe unaweza kununua buku mbili samaki moja. Aliyemweka kwenye chakula. Aliweka kule kwenye chakula. Mm. Na mimi nilikuwa sielewi kwamba chakula vipi. Mm. kama vipi chakula basi tule wote. Au ni mawazo wangu kwamba nimemwambia kwamba aingie kwenye gari nifungie. Mm. Lakini mawazo yake na yeye alikuwa niingie kule kwenye gari mm. ili naye apate chance ya kufanya. Mm. Na maana yeye alikuwa na mtego wake. Na mimi yeye akiingia kwenye mlango wake akifunga mlango na mimi nilikuwa na mtego wake Yule mdada alivyoniambia kwamba hebu shika hapa kuna washa. Mimi nikamwambia nishike wapi? Akaniambia hapa sehemu ya kiunoni nikashika pale juu ya nguo yani. Mm. Niliposhika nikashika kitu kama shanga yani, lakini sijaamini kwamba ni shanga. Na maana nilikuwa ninashika kwa kuzunguka ili nijue kwamba ni kweli ni shanga. Mm. papasa kupita kwa nyuma kwenda upande wa pili, mm. nikagusa kitu cha baridi yani. Mm. Nilipogusa nikashtuka kitu kizito. Mm. Na yeye akashtuka. Mm. Aliposhtuka pale alikuwa anajiweka sawa. Mm. Na mimi nikarudi nyuma nikasimama. Lakini pale nilikuwa najua kwamba hii hapa ni bastola. Mm.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 Nimesoma pale mpaka form 3. Hela ndio ilikuwa inayumba yumba kwamba ile ya kulipa kule shule. Mm. Na nilivyoona vile nikaacha ile shule, nilikuwa na nakaa tu basi sina cha kufanya. Mm. Ila kwa bahati nzuri kuna ndugu yangu ambaye na anakaa huko Dar es Salaam ndio kaja kule. Alipofika pale kaniambia, "Mwanangu vipi una, una issue kufanya?" Kaniambia "Sina chochote cha kufanya." Akaniambia, "Kama vipi basi twende tukatafute maisha." Mm. Sasa kaambia, "Mwanangu, huko nchi ya watu mimi nitaendaje?" Mm. kwa sababu sina chochote cha cha, kwamba kwamba ninaweza kuingia ile nchi ya watu bila kama passport na nini akaambia ina shida, subiri kwanza siku mbili siku tatu hivi, jua itafanyaje. Mm. Jamani, kweli akahangaika mpaka tukakata kule passport, safari kaanza. Tukafika boda, akagonga muli wa kuturuhusu kwamba tuingie. Mm. Ndio tukaingia hapa Tanzania, nimekaa kama, nimekaa kama wiki mbili hivi, alafu nilikaanza kutafuta ile kazi, ndio nikapata kazi ya ulinzi. Nilipopata kazi ya ulinzi na eneo ambayo nilipangiwa, tumepangiwa sehemu ambayo alikuwa anauza magari. mm. Sehemu ambayo alikuwa anauza magari, funguo alikuwa anatupa ili asubuhi najua kuosha nini na nini, kuosha na ndio kuosha magari na kusogeza sehemu ili kuhusu na biashara ndio alikuwa anatipana nile funguo. Mm. Ya kuna siku ambayo nilipo nyumbani ndio nikaingia pale kwa sababu kazi yenyewe tulikuwepo walinzi watatu. Mm. Kwa wiki nilikuwa naingia mara mbili kazini, siku tatu nilipo nyumbani. Mm. Na maana siku ambayo nipo nyumbani siku tatu. Mm. Siku ya tatu ambayo nilikuwa naingia niliingia jioni. Mm. Ndio kamkuta mjama wangu pale ambaye nilikuwa mlinzi ambaye nilikuwa namtoa. Mm. Ndio kaniambia mwanangu kuna mtu hapa analeta chakula. Mm. Mdada mmoja hivi analeta chakula hapa kwa matilie kama ukihitaji akileta unaweza kuchukua. Kaambia na size unajua hela yenyewe sina. Mm. Anambia hata kuchukua ukichukua ile chakula ni buku anauza buku. Mm. Kingine anauza buku jero ni wewe unategemea. Mm ila kwa wiki anachukua mm. unaweza kula unampa wiki wiki mwisho wa wiki unampa hela yake mm. kaambia ina shida na mara alivyoondoka pale saa kumi na mbili ile jioni yule mdada akaja mimi kaona mdada kwani mdada mzuri kama huyu anakuja saizi wewe kwani yeye haoni kwamba geti ameshafunga saizi usiku mimi nikajua mteja yani nataka kununua, kununua gari mm. lakini akasema kaka samani kaambia bila samani akasema mimi nimatilie naleta chakula hapa. Mimi nikamwona yule mzuri, ila mzuri kabisa, na hata wewe ungemwona muda huo ungejua kwamba yule mdada yuko vizuri, lakini kwa sababu hela yenyewe hatuna mm. ya lakini dada alikuwa mzuri mm. alivyosema kwamba matilie, nikakubali nikamsikilizia mm. akasema, nikamuuliza vipi, chakula unauza bei gani? Akasema mimi nauza buku jelo kwa buku mm. ya nilimuuliza kwani kuna chakula gani? Akasema kuna wali samaki, kuna wali nyama mm. kuna ugali Mm. nikuletee nini? Nikamwambia alete wali samaki. Mm. Akasema sawa, nilete mida saa ngapi? Nikamwambia alete saa mbili mm. na masaa mbili usiku hiyo. Mm. Dada akaondoka akasema ndio sawa nitarudi. Nilivyoona vile nikampigia jamangu simu ambaye mlinzi ambayo yupo nyumbani. Mm. Kamuuliza mwanangu kuna mtu hapa kwamba analeta chakula mdada kwa sababu mimi siamini kwamba anaweza kuleta chakula huyo mdada na muonekano alivyokuwa nao kwa sababu ni mzuri. Mm. Labda ni mtu ambaye ni mgeni. Mm kwa labda ni mtu ambaye anakuja kununua nani, labda kununua gari mteja, lakini jamaa akasema huyo ni kweli anakuja kuleta chakula mm. Kama unaogopa ile chakula, basi chukua niwekee hapo, kesho asubuhi nikija kutoa mimi nitakula chakula mm. Mimi pale nikaanza kujenga imani kidogo mm. Kaambia sawa basi, akija nitachukua mm. Ni kweli yule mdada saa mbili kamili mm. ndo aligonga mlango, kamkaribisha ingia ndani mm. Ni kweli aliingia, alinikuta nimekaa mm kaweka chakula kafungua, kafungua, kafungua kile chakula nikaona kile chakula alicholeta pale chakula kama na, na ile be nikamuuliza kwa chakula ile unaweza bei gani mm. akaniambia buku na kile chakula mimi sijaamini kwa sababu kile chakula hata samaki wenyewe unaweza kununua buku moja buku mbili samaki moja aliyemweka kwenye chakula aliweka kule kwenye chakula mm. na mimi nilikuwa sielewi kwamba chakula vipi mm. Kambia, kama vipi chakula basi tule wote Mm. Yule mdada akaniambia mimi ni shiba. Kama vipi wewe kula tu? Nikamwambia hapana. Tule basi. Mm. Ni kweli yule akachukua kile kijiko kimoja na mimi nikachukua kijiko. Na mara sehemu ambayo alikuwa anaenda anachukua kile chakula mm. na mimi naenda pale pale kuchukua chakula kwa sababu nilikuwa nimejenga wasiwasi na kile chakula kwa sababu kilikuwa kingi hela ndogo. Mm. Alafu ananiambia kama hela una naweza kuchukua baada ya wiki. Mm. Ni kitu ambayo mimi sijakiamini. Mm. Unajua na sisi kwamba walinzi sehemu ya usiku usalama wenyewe ni kama sisi. Mm. Kaambia sawa kula. Na yeye sehemu ambayo alikuwa anachukua chakula na mimi nilikuwa nafuatilia mule mule. Yaani akichukuaje? Akichukua kile kijiko, akienda na kijiko kuchukua ule ubwabwa eh, mm. ile ale. Na mimi naenda pale kuchukua sehemu ile ile. Hapo hapo alipochukua yeye. Ya, na maana pale nilikuwa naogopa kwamba hii chakula kwa yeye hela. Mm. <laughs> Sio rafiki kwa sababu hela ndogo chakula kali. Kwa mkaendelea kula chakula. Ya na mara pale kula kama vijiko kama tatu hivi, na mimi nikapita mule kama tatu mm. alafu akaniambia kama ni vipi, nataka niende nikajisaidie. Nikamwambia mm. kama vipi, zunguka huko nyuma mm. nikwenda zunguka kule, akaniambia mbona kuna giza mm. njoo basi unimulikie kama una simu yako ina taa Mimi nikaenda pale nikamulikia sehemu, akatoka kule akakaa, ndio akasema kwani wewe ukiwa ni usiku kama usingizi ukikupiga unaweza kulala wapi? Mm. Kaambia mimi askari bwana, unajua wafandi hatulali kwa sababu nina mali ya watu naona funguo kama hivi hapa, funguo la gari. Ukamuonesha funguo. Zilikuwa zipo wazi. Mm. Kila mtu anaona. Ukiingia pale ukifika ofisi ya mlinzi, mm. vipo wazi kwamba kuna funguo 10 15. Mm. Alafu kuna mali ya kutosha yani. Mm. Na sisi walinzi haturuhusiwi kuishi pale. Mm. Wana kwa umri huu. Mm. Ila tulikubali kwa sababu ni kazi tu. Mm. Ya, wewe unasema kani kwani nani ukiwa una usingizi unaweza kulala wapi? Kaambia mimi silali. Mimi mm. niko hapa ninalinda vitu vya watu. Akaniambia sawa. Alafu akaniambia mdada basi dakika dakika tano hivi nakuja. Mm. mdada akatoka nje. Mm. Mimi chakula kile nikafunika nika kwanza nikaweka hapo. Nilikuwa ninamsikilizia. Ni kweli je chakula sijaendelea kula. Mm. Nikamsikilizia yule mdada. Kwa dakika tano kweli dada anafungua mlango anaingia. Anarudi. Eh, kaingia tena mle ndani. Mm. Alivyoingia akaniambia mbona huli? Kaambia mimi nimeshiba. Mm. Ba kama vipi chakula? Njoo kesho asubuhi chukue sahani yako. Mimi nitaweka hapo asubuhi akifungua ofisi. Nachukua chai ili ninywe chai asubuhi. Mm. Akasema hapana. Njoo basi mimi nikupe nikulie nikupe chakula nikulishe. Mm. Alafu anachukua kile chakula ananipa ngambia hebu sikiliza. Mimi sijawahi ku, kulishwa na mwanamke kwa muda huu ambaye mimi najielewa kwamba mimi nani. Mm. Sasa subiri kwanza. Labda ipo ilipo siku yangu ambayo na naweza mtu kunipa, kunipa chakula kunilisha, lakini sio saizi. Akasema sawa. Cha kushangaa yule dada alikuwa anakoroga kile chakula mm. yeah. chukua kile samaki sehemu moja kala, na mimi kachukua kipande ambacho kiko baki pale nikamalizia. Mm. Tumekaa kaa tumepiga story, alafu akaniambia kama sehemu hii inaniwasha, hebu shika kwanza uone kwamba kuna kitu gani. Mimi nikamwambia nishike wapi, akaniambia hapa sehemu ya kiunoni nikashika pale juu ya nguo yani. Mm. Niliposhika nikashika kitu kama shanga yani, lakini sijaamini kwamba ni shanga. Na maana nilikuwa ninashika kwa kuzunguka ili nijue kwamba ni kweli ni shanga. Mm. Nilipopapasa kupita kwa nyuma kwenda upande wa pili, mm. nikagusa kitu cha baridi yani. Mm. Nilipogusa nikashtuka kitu kizito. Mm. Na yeye akashtuka. Mm. Aliposhtuka pale alikuwa anajiweka sawa. Mm. Na mimi nikarudi nyuma nikasimama. Mm. Ndio akaniambia, "Mbona hapa nishana hisia hivi?" Lakini pale nilikuwa najua kwamba hii hapa ni bastola mm. ila yeye alikuwa ananizuga ili sijue kwamba nimegusa kile bastola, ili jue kwamba yupo kati, kati ya mapenzi na mimi nilivyojua kwamba huyu ana kitu ambayo sio rafiki kwa muda huu kwa saizi usiku kwenye lindo la watu mm. nilikuwa na rungu kama mbili ipo sehemu za uwazi kila mtu anaona mm. nikachukua rungu moja mm. nikaweka kiunoni kwenye nani kwenye kwenye kwenye, kwenye mkanda mm. nikachukua rungu nyingine alafu akaniambia kwani huku ndani anaishi nani mm. nikamwambia hiyo ni office lakini kuna mdada mmoja ni bosi wa hapa, analala huko ndani. Mm. Ambia basi kaende ukamwamshe labda ana njaa. Na mimi na yeye nimletee chakula. Kaambia acha utani kwa sababu saizi usiku. Saizi saa tatu bosi kacha kashalala, ameshakula. Na maana saizi ni usiku anapumzika tu. Akasema ah, kwani mimi hapa siwezi kwenda kwenda kwangu. Namwambia kwani wewe unakaa unakaa mbali? Akasema ndio. Unakaa wapi? Akasema mimi nakaa Sinza mm. na maana sasa saa tatu siwezi kutembea kutoka hapa Mikocheni mpaka Sinza mm. na maana natafuta sehemu ni basi uniambie unipe sehemu tu nilale nipumzike asubuhi niendelee na kazi zangu mm. nikamwambia bwana saizi mbona ndi usiku ni kweli unaweza kuenda akaniambia hapana mimi nataka nilale hebu kanifungulie kule kwenye gari nikalale na maana kile kuja na kile kitu ambacho niligusa nijua saizi nipo mwenyewe Mm. Sasa nifanye kitu gani? Ah, kwa hiyo ulimdanganya kwamba kuna mtu kwenye ofisi? Eh, nimdanganya. Pale nilikuwa hapo nipo mwenyewe tu. Mm. Nikajua ngoja niende nikafungie kwenye gari, alafu nende nikaite walinzi wa, wa, nani walindo wengine ili tuje tumoje yule mtu tujue kwamba tutasaidianaje. Tuta mm. Nikamwambia njoo kwenye gari, katichukua ile funguo, nikafungua gari, akaingia. Mm. Akamwambia ingia. Yule mdada alivyoingia pale mlango hajaurudisha. Na mlango ulikuwa wazi. Mm. Na maana yeye alikuwa ananiambia mimi niingie kule kwenye gari. Kaambia hapana, mimi saizi siwezi kuingia kwenye gari. Mm. Saizi saa tatu, alafu mimi siwezi kulala. Mm. Akaniambia hapana bwana ingia. Na hapa mimi nilimkatalia. Naona kwamba anazidi na kuendelea. Nilivyoona issue ambayo alikuwa anafanya kwamba anaonekana kama ana kitu ili anataka atoe ili mapema yani. Mm. Mimi najua ile bastola ambayo nilivyoshika pale. Mm. Yule mtu anataka kuchukua ile bastola ili antishe. Mm. Kwa ile sehemu ambayo sehemu ya kubana magari yani. Mm. Nikamwambia sikiliza, tupo wawili walinzi hapo mm. ndio namdanganya mm. kwamba tupo wawili, kwa sababu niona muda sio rafiki na vitu ambavyo anavyovifanya mm. kaambia tupo wawili mm. anaambia mwingine uko wapi? mm. kaambia yupo pale juu ya gorofa, lakini wa kike mm. ana silaha shoot gani? Yule alishtuka kwenye gari afu akatoka akasimama karibu na mimi akaniuliza, kwani huyo mtu anatuona kila kitu ambacho ninafanya pale? Naona. akamwambia ndio, kila kitu anaona. Yule mdada akatoka pale mbio mm. akafika pale sehemu ambayo ilikuwa nakula ile chakula akachukua ile container mm. alafu akajifunika akafunika na ile dela lake ambayo alivaa mm. aichomoka kutoka mpaka hadi nje mm. mimi nilimfuata baba dada hebu simama kwanza mdada hajasimama nilimuita alafu kaja pale mlangoni nikampa kwani chakula cha begani gani buku akamwambia buku lako ile ondoka mm. ni kweli achukua ile buku aikaondoka na maana muda ambao aliondoka kwa sababu ya demu nimemwona mkali ya nini na nini kabla hajafika kote huko niliomba namba yake ya simu, alinipa namba ya simu. Mm. Alivyoondoka nikajua sawa kaondoka ila tutaweza kuwasiliana muda mwingine, muda fulani yani. Mm. Alivyoondoka pale nikarudisha mlango kama mida ya saa tano tano hivi usiku. Mm. Ya nikaona ah, kama na, naona kama na usingizi usingizi fulani hivi. Kana ngoja nikalale ya mimi. Nikaingia kwenye gari, ule mlango wa geti nimefunga kila kitu. Mm. Nikaingia kwenye gari, nilivyolala pale nikapitiliza moja kwa moja. Mm. Nilikuwa sijui kwamba mimi niko wapi au mimi nani. Pale nimelala tu freshi nikashangaa mlango unagongwa pale asubuhi mm. nikatoka pale kuona kule mlango unagongwa saa kumi na mbili na nusu mm. na mali saa moja kasoro mm. mimi nikatoka pale nikafungua nikafungua ile geti nikaona mlinzi mwenzangu ambaye alikuwa kuja kunitoa pale mm. nilipofungua ile mlango tu mm. yeye anaingia mimi nikarudi nyuma alafu nikaanguka na maana pale nguvu sina kama nimeelewa mm. nikainuka jamaa anaanza kunishanga kwani wewe jamaa unaanza siku hizi unaanza kunywa pombe mm na mimi nikamwambia mwanangu, jana unajua timu yangu ya Simba ilikuwa inacheza. Tumefunga nani goli nzuri kwa sasa kabisa, nimeshinda. Mm. Na muda nilivyofanya vitu kama nilivyoona vitu kama vile, mm. kevati nimekunywa. Jamaa akasema wewe muongo, akamwambia njoo huku. Nikaja hapa nikamwonyesha kwenye dustbin kulikuwa watu mchana alikuwa anakunywa pombe, ndio kamuonyesha vile chupa chupa, ngambia mimi ndio nilikuwa nakunywa, mm. jamaa akakubali. Mm. Lakini pale nilimdanganya ili asijue kilichotokea usiku. Mm. Ya, kwa sababu simu yenyewe nilipigia jamaa huyo huyo ndio akaniambia kwamba dada analeta chakula. Mm. Mimi nilivyoona pale nikajua labda huyu jamaa wangu anajua kitu ambacho kinaendelea na maana sijataka kumshirikisha. Mm. Nilivyotoka pale eh, nikaangalia magari kila kitu freshi, nikachukua daftari, nikasaini ripoti, nikaandika ripoti, Naye akamaliza akasaini kila kitu, akamwambia ndugu yangu basi kesho asubuhi. Akasema poa poa. Mimi nikatoka pale. Nilipotoka pale getini mm. pale ndio nilikuwa sijui kwamba mimi nani au naenda wapi, kwa sababu najua kwamba ninaenda kwangu, lakini barabara ninayoitembea nilikuwa sijui kwamba huyu barabara kunatembea gari au napishana na watu. Mimi nilikuwa nipo tu kama mimi mwenyewe, na maana magari yenyewe ndio alikuwa ananikwepa eh? Eh, magari alikuwa ananikwepa hapo ndio natokea nani Mikocheni kuelekea pale science mm. magari kwepa pale Rose Garden kwepa na nini, mimi promoka tu naenda, lakini sielewi kwamba nini ambayo inafanyika mm. Nilipofika pale science nikasimama, nikasikia kama msafara anapita kama nani MPA MP MP wa jeshi yeah. Eh, Kingora yeah. Eh, kama makele makele magari kama anakuja mm. Nikaangalia kwa mbali nikaona kweli magari hapo mbio, anakimbia anataka kupita pale, atoka upande wa Mwenge mm. Nilivyoona na panga labda magari yako mbali, mimi niingie kwenye niingie nivuke hapo kwenye ile nivuke hapa njia. Nilipopita tu alifika pale katikati ya gari. Gari kapita fuu nyingine fuu kwa nyuma. Na maana mbili imepita kwa nyuma, moja imepita kwa mbele yangu. Mm. Watu walikuwa wanashangaa. Mimi nilikuwa nasikia tu kwamba watu wanashangaa, sijui kwamba anashangaa kitu gani. Mm. Mimi nikavuka pale nikapita nani njia upande wa pili nilikuwa naenda mpaka nikafika pale nyumbani. Kwa king'ora kikakupisha? Yale eh, alinipisha lakini kwa kuni, kwa wale wale ndio alinikwepa kwa sababu nilipofika pale katikati ya barabara mm. ndio wao ndio wanafika wa msafara, wa msafara. Maana wawili akapita upande wa nyuma, mmoja akapita mbele yangu, mimi nimesimama pale mm. alivovuka pale ndio mimi nikapita na maana watu walikuwa wanashangaa, lakini mimi niona kwamba watu wanashangaa, lakini kitu ambacho nilikuwa nakishangaa mimi nilikuwa sijui kwamba nashangaa kitu gani. Mm. nikavuka pale nikaenda moja kwa moja mpaka nikafika nyumbani. Mm. Nilipofika pale nyumbani hata mwenye nyumba mwenyewe akashangaa alivyoniona na muonekano ambao nilikuwa ninatembea kama kama nimelewa yani. Mm. Akaniuliza kwani siku hizi unakunywa pombe? Sijamjibu chochote. Mm. Lakini nimemsikia. Mm. Nikaingia pale ndani nikatoa viatu nikaweka chini alafu nikapanda kitandani nikalala mm. nivolala pale kwa mida saa mbili asubuhi mm. na mara nivolala basi mm. nilikuwa sijui chochote yani mm. hapo mm. nimelala nikuja kushtuka pale ilikuwa saa kumi ya yeah. saa kumi yeah. jioni ndio mm. hapo mm. sijali chochote mm. nikainuka pale nikaona sijielewi hata kusimama kwenye nguvu sina mm. ndio nikaona hela yenyewe sina kwamba nini nitafanyaje ili hapa moto wake nile mm. naishi pale mwenyewe Nikaangalia pembeni pale na chuma cha kavu. Nikabeba kile chuma, nikaenda hapo Ujuva Mtogole. Mm. Nikaenda kupima kile chuma. Akanipa kama 2500 hivi. Mm. Alivyonipa 2500 cha kwanza nikaenda kununua wale maziwa. Ya, Ya, nunua wale maziwa kama ninunua buku yani. Mm. Nilivyorudi pale nyumbani nikapungulia kwenye kavu, kwenye kikombe ndio nikanywa. Mm. maziwa wale maziwa nikaanza kutapika. Mm. Nilipomaliza nilipotapika mwisho wa kutapika wewe Mm. Ndio nikaona mimi niko vizuri naanza kujielewa kwamba mimi nani. Mm. Kaona nimechafuka na nini kaanza pale kupiga deki ndani. Nichukua maji nikaoga, nilienda kuoga, nilipika chakula nikala. Mm. Na maana pale ufahamu umerudi. Na, na, naanza kujielewa kwamba mimi nani. Mm. Kesho yake ndio nilikuwa naenda pale kazini. Mm. Nilipofika pale kazini nikamkuta yule mlinzi mwenzangu kama kawaida kazi inaendelea. Mm. nikamuuliza vipi chakula chakula alileta alileta yule dada mm. akasema chakula hajaleta mm. na mimi nilikuwa namwangalia ili nijua labda kuna kitu ambayo yeye analitengeneza anajua kitu ambayo kilichotokea mm. kwa ile issue mm. mimi nikamwangalia tu lakini yeye akaonekana kama naye hajui chochote mm. na yule dada alivyotoka pale mm. hata mm. mawasiliano simu yake yenyewe ilikuwa haipatikani mm. na sijajua kwamba huko ameenda ameshia wapi mm. sababu yale maeneo yalikuwa ni mgeni mm. ya ndio tulikuwa naendelea pale na kazi sisi wale walizi kwa naendelea na kazi yetu mpaka miezi mitatu hivi mm. baada ya miezi mitatu ndio kwa sababu sisi tulikuwa walizi ya kampuni mm. maana tulikuwa walizi ya kampuni mm. ndio bosi wenyewe wa kampuni yetu na ile bosi alindo ambaye alikuwa analinda mm. alivunja wale mawasiliano wa mkataba wao mm. sijui umeisha mkataba mm. akasema basi kuna kampuni nyingine ambayo inakuja inakuja kuchukua hapa ili lindo mm. na maana sisi pale ilikuwa hatuna sehemu ya kwenda Mhm. Kisa basi tu kwa sababu mawasiliano wao kwao mabosi, mkataba wao sijajua kwamba mkataba unasemaje, lakini hakuna upotevu wa mali, hakuna upotevu wa mali wote. uh -huh. Lakini mimi ndio alikanikuta ashikaji mm. ndio nikakabidhi ule mzigo, alikuta mimi mm. nikakabidhi kampuni nyingine, tukaandikishana kila kitu fresh mm. Ndio bosi wa pale akaniuliza, kwani vipi Cosmas, una sehemu nyingine ambayo unaweza kufanya kazi? Kambia, nikitoka hapa mimi sina cha kufanya, labda naenda tu kuzula huko mtaani mm. akaniambia sawa. Mimi na kampuni yangu ya wifi mm. na timu yangu pale Kariakoo mm. kama vipi basi enda ukajuge na wale watu, kwa sababu mimi nalipa kwa wiki mm. ya mwisho wa wiki, kila Jumamosi mimi nalipa hela zenu mnaweza kufanyia kazi kwa wiki mm. na maana ukienda pale, kwa sababu wewe hujaenda kusomea mm. unaenda pale kujifunza, utajifunza kwamba mezi yako mitatu Alafu ukiwa fundi mzuri ndio utaweza kulipa vizuri. Kaambia ina shida. Na mimi kweli nikaenda pale Kariakoo, tulikuwa nakutana pale China Plaza. Mm. Ya, tulikuwa nakutana pale China Plaza, nifika pale nikakuta pale shikaji wa vipi kama kawaida, nikasalimiana, nikajuana kwamba wewe nani, unatokea wapi? Kaelekeza fresh, akaniambia kazi yenyewe ndio iko hivi. Ndio nilikuwa natembea na wale mafundi Kariakoo posta. Ya, ndio nilikuwa nazunguka kule kunifundisha ile kazi baada ya miezi mitatu ile kazi nikaijua mpaka mimi nikuwa, nikawa fundi nikiwa mpaka ni fundi mpaka saizi nikuwa ni fundi mzuri, lakini mpaka kampuni yenyewe iliniamini mpaka nilikuwa alikuwa ananituma kwamba enda sehemu fulani ukafunge wifi hmm. na mara ya Kariakoo nilikuwa natoka pale Kariakoo maduka watu kule mahoteli machopu nyumba za watu nilikuwa nafunga kule wifi mpaka kule posta Mm. Ya, kwa sababu yale mazingira nilivyoona kwamba hela yenyewe matokeo kutoka kwa hela ilikuwa ni changamoto yani. Hela ilikuwa inatengeneza hela nyingi lakini kutoka kule kwa bosi ikifika kule kwetu kweli itigawane sisi mm. ilikuwa hela inakanyaga kanyago yani ili tulikuwa na kanyagana sisi wenyewe kwa wenyewe wafanyakazi. Ya, ile ilikuwa haionekani. Ila bosi analipa vizuri. Ila bosi natoka vizuri. Lakini sisi pale mm. tukifika ile hela ikifika mm. maana gombana nini na nini na sasa nimekuja hapa kutafuta hela kweli, lakini hela tunafanya kazi wote tunafanya kazi kwa umoja. Mm. Nafanya kazi sawa. Hatugombani muda ambao tunafanya kazi. Mm. Lakini siku ambayo nalipwa hela mm. ndio inakuwa changamoto ya hii tunagombani na nini. Mm. Na nikaona vile mimi nikapoteza ile kazi. Mm. Nikaacha basi nikaacha kwenda pale Kariakoo. Mm -hmm. Nilipokuja mtaani nilikuwa na naishi tu hivi. Alafu na mshikaji wangu mmoja alikuwa ni dereva wa kijiko anayotengeneza nani barabara hivi mm. akaniambia waya vipi yeah, akaniambia vipi nikamwambia fresh mm. kama kawa kama kawaida vipi unafanya nini sasa nikamwambia si sina cha kufanya mm. kwa sababu nilivyoacha ile kazi ya ulinzi mm. ndio nilikuwa nafanya kazi ya wifi kule lakini saizi hapa <tsk> nimeona basi mambo yenyewe ameweka ovyo mm. akaniambia ina shida basi njoo hapa uwe msaidizi au msaidia ile ile kazi. Mm. Kaambia sawa. Ni kweli nilikuwa namsaidia pale kama miezi mitatu. Mm. Tunaendelea, alikuwa ananifundisha kile kijiko. Mm. Ya, nimekaa naye mpaka kama miezi sita hivi. Mm. Ya, na maana contract yake ikaisha. Mm. Ika, akamaliza ile contract. Mm. maliza contract nimerudi tena mtaani nilikuwa sina cha kufanya. Mm. Ya, na maana saizi hapa ndio nimejiunga na kampuni nyingine ya ulinzi. Ndio nilipo saizi nafanya kazi ya ulinzi. Kwanza hongera, hongera sana, hongera na na maswali. Swali la kwanza, huyo dada mpaka unasema alikuwa mzuri, muonekano wake ulikuwaje? Nikwambie, huyo alikuwa mzuri mm. ili ukimwona hata ukimwona kama ni mwanaume mm. lazima uwe na uwe na mvuto. Anavutia, alikuwa anavutia mm. Eh, alikuwa mzuri kabisa, alikuwa mm. mzuri kwa kweli. Alikuwa sio mrefu, lakini alikuwa sehemu ya, ya kawaida tu, sio mrefu sio mfupi. Mm. Alikuwa mnene sio sana, lakini alikuwa mweupe mweupe sana, mzuri kabisa. Mm. Eh, ndio muonekano wake ulivyo. Sawa. Akili au kile ambacho kilikushtua mara tu baada ya chakula kuletwa, cha kwanza kilichokushtua, kwa sababu kuna mwingine angekiona chakula kingi angeshukuru Mungu, da, njaa nilionayo hapa ndo nakula kweli kweli. Kitu gani ambacho kilikugusa zaidi kwenye chakula mpaka ukaamua sasa tule wote? Ya, ni kweli. Kwa mfano nilimuuliza kwamba wewe unapikia wapi matili yako? Mm. Akanielekeza sehemu ambayo mi naijua kwamba haina sehemu ambayo naweza kupika matilie. Ni sehemu nyumba za watu. Mm. hiyo mm. ni cha kwanza ambayo mimi nikashtuka mm. cha pili kaona ile chakula mm. ilikuwa kingi mm. na ile samaki alivyoweka pale mm. sio kwa ajili kwa ajili kwa ile buku mm. hapana mm. ile chakula samaki yenyewe inakuwa labda buku mbili samaki peke Sa, samaki peke yake na maji ile chakula jimezidi pale matilie nje pale wapo ambao ninanunua chakula lakini atununue chakula kingi kama kile mm. Eh, alafu akapiga alipika ile chakula kwa ustaa kwa sababu ilikuwa kizuri yani Mm. na ule kuhusiana na mawatilie uweze kukubali kwamba ni mawatilie mawatilie mm. ndio mimi mwenyewe nikashtuka kwamba labda kuna kitu na hivyo nilivyomwona dada mwenyewe hivyo wana fanya fanya kama kwani kwani alikuwa anafanyaje hebu tuelezee kidogo kwa sababu alivyofika pale akafungu alivyotoa ile chakula kutoka container kufungua ile container mm. alikuwa anajionyesha kama kama anajipendekeza yani kama kani, kanipenda mm. eh, lakini kuna mazingira na mimi nilivyo nikaona hapana sio upendo tu, labda kuna kitu mm. na maana mimi nilikuwa naogopa kile chakula kwanza, cha pili nilivyoona vile ambavyo alikuwa anafanya mm. na maana nilikuwa na labda niseme kwamba Mwenyezi Mungu wenyewe ndio hajataka kwamba ili itokee kwamba hivyo mm. yeah, kwa mfano niseme hivyo kwamba mazingira wewe na yeye kivipi, kwamba uwezi kumhudumia au vipi? Ya, kwa mazingira siwezi kumhudumia kwa sababu alikuwa mdada mzuri, anatakiwa watu ambao wana hela. Mm. Sasa mimi bado saizi natafuta bado <laughs> bado saizi ya haukuwaza kama ni mama ntilie anayefanya biashara ya chakula cha buku, pengine anaweza akaridhika na hali yako? Hapana. Mm. Hata muonekano wake kwenye mawatiliaji kwa kwenye kwamba asema kwamba yeye mama tilie. Mm. Nijua kwamba alidanganya kwa sababu ukimuona unajua kwamba huyu ni bosi. Mm. Alafu anakuletea chakula anasema mama tilie. Mm. Ya hiyo ni kitu ambacho mimi nimeona kwamba hapana hawezi kulizika na kitu ambacho naweza kumpa mimi mm. eh, ana watu wake ambao naweza kumhudumia. Sasa mkaanza kula chakula pamoja, kwa mujibu wa maelezo yako, anakula wewe unafuatisha pale pale alipoanza kula. Kwa nini wewe au kutaka pengine kula sehemu nyingine? Nilifanya vile kwa sababu kile chakula na maana nimekuambia mwanzo mm. kwamba kile chakula kilikuwa kingi mm. alafu alipika zile chakula kwa special, yani kama kuna mtu ambaye anampelekea mm. sio matilie mm. na maana ukiona kile chakula ambacho alivyopika pale mm. lazima uwe na wasiwasi na mimi nimejaa pale na wasiwasi alafu nilikuwa simwamini kwa sababu sijawahi kumuona mm. alafu ni sehemu ya kazi ni usiku mm. eh, na maana nilifanya kwamba kama vipi tule wote mm. akikataa kile chakula na mimi siwezi kula kile chakula ulipomwambia tule wote reaction yake ilikuwaje ya yeah, yeye yeah, alisema kwamba ameshiba mm. lakini baada ya kumng'ang'aniza kwamba kwamba vipi kama vipi basi chukua chakula uondoke mm. akasema basi tule tule wote Mm. Na maana cha kushangaza ile container ilikuwa anaenda kule kwenye kona kule ndio anachukua chakula kule kidogo anakula. Mm. Na mimi naenda kule kule nachukua na mimi kidogo na mimi nakula. Anakuangalia unavyokula hivyo hivyo. Ya, ananiangalia kwani huyu anakulaje au anachukua wapi? Mm. Ya, na mimi namwangalia kwamba anachukua chakula cha aina gani, anachukua nyingi au kidogo, na mimi naenda pale pale, anachukua nyingi na mimi nachukua nyingi, anachukua kidogo na mimi nachukua kidogo. Uh mhm. -huh. Eh, ndio ilitokea hivyo. Ikaendaje sasa? Kwa nini amkumaliza chakula? Ah, je, chakula kwa mfano yeye mwenyewe alisema kwamba ameshiba. Mm. Na mimi nilivyosema kile chakula ameshiba, mm. na mimi nikamwambia nimeshiba. Mm. Ndio nime nimekwambia wanasema kwamba sawa kama vipi mm. nikupe nikulishe mimi nikulishe chakula. Mm. Nilivyoshangaa sana kwa sababu chakula kile alikuwa na kikoroga. Akaanza kukikoroga. Na maana kwanza kukoroga kile chakula. Mm. Mimi nikajua hapana huku kuna kitu. Na mimi muuliza mbona unakoroga? Ah, mimi sijamuuliza chochote kwa sababu na mimi nimshtukia, najua kwamba huyu sio mtu wa kawaida, kwamba anaweza kuishi naye hapa mm. na kupeleka maswali mengi atakuwa vitakuwa vinatokea vitu vingine, na maana mimi nilikuwa namwangalia, nilikuwa ninawaza kwamba nipate akili gani ili huyu atoke hapa mm. kabla hajafika sehemu ambayo yeye anaifikiria mm. ya ilikuwa kama hivyo. Sawa. Baada ya hapo akakwambia anaondoka na atarudi, na akaenda. Alirudi kufata nini tena wakati kashakuletea chakula? Ya, alisema kwamba natoka hapa nje mara moja mm kuna watu ambao nimewapelekea chakula mm. ngoja nione kama amemaliza niende kachukue vile sahani afu nirudi kwako anarudi kwako kufanya nini tena aje achukue ile sahani yake ajua kwamba akiondoka mimi nakuja atakuja atakuta kile chakula nimemaliza mm. lakini mimi mwenyewe nilikuwa nimemshtukia kile chakula sijala tena nimekiacha tu mm. kama kilivyo akija amekuwa nakuta anakikuta vile vile mm. mm. kwa chakula ulivyokula kitamu kitamu sana eh, nakwambia alipika special yani Sawa. Kaondoka, aliporudi sasa ndo ndo akakwambia kuna sehemu inawasha. Yeah. Alivyokuja pale kaingia mm. ndo akaniambia kwani chakula mbona hujala? Mm. Kaambia mimi nimeshiba kama vipi? Mm. Weka kwenye friji ili asubuhi akifungua ofisi mm. nachukua kule chai ili ninywe asubuhi chai. Mm. Akaniambia sawa. Lakini hivyo na kwa vitu vile kama vile unaniambia kwamba kuna vitu ambavyo anashikia mwasho kwenye kiunoni kwake. Mm. mushika mm. na mimi nikakwambia huyo sio mtu rafiki. Wewe ulihisi kwa nini alikwambia anasikia kuna sehemu inawasha? Ah, labda yeye alitaka kunitega kuniona akili yangu kwamba vipi, labda kuna kitu ambacho aliweka kule kwenye chakula, kwani kwani kimeingia au bado? Mm. Ya, ndio nimeona kama naona kama hivyo kwenye akili zangu nilijua hivyo. Kwamba kwenye chakula kama kitu kingekuwa kimeingia pale usingekuwa unajiuliza. Aha. Ni kwamba yeye alijua kwamba kama kile chakula kama ameweka kitu kimeingia mm. ya itaonekana tu kwa sababu yeye ndio mwenyewe mtaalamu anajua kwamba mtu fulani akiwa amefanya hivi lazima awe hivi. Mm. Ya, kwa maoni yake naye alikuwa anajua kwamba akifanya hivi labda mm. atajua kwamba kuna kitu gani wakati huo kichwani kwako unajisikia kawaida tu, hakuna tatizo lolote? Yeah, kwa muda huo nilikuwa niko fresh tu, mm. hamna mm. shida lolote mpaka alivyoondoka mm. ndio nikajua kwamba uh, sio mimi, lakini kuna kitu ambayo kipo ndani yake. Baadaye unadai kwamba akakuuliza sehemu ya, ya kulala au ya aliniuliza kwani wewe usingizi ukiwa saizi unataka kulala mm. unalala wapi? Mm. Ndio nikamwambia mimi askari sitaki mimi siruhusiwi kulala kwenye kazi. Au yeye alikuwa kashaanza kujisikia kulalalala pengine. Ah, labda najua mtego. Yeye ndio mwenye mtego. Anajua mm. kwamba huyu mtego vipi upoje. Mm. Ya, anajua kwamba nikilala nikipitiliza kijua akiingia pale anajua kwamba atanipata wapi. Mm. Hiyo mm. ndio ilikuwa akili zake, lakini mimi mwenyewe nilikuwa nimemgundua kabisa kwamba labda kuna kitu ambayo kinaendelea, kwamba hata akiondoka uki, akirudi ajue umelala sehemu gani. ya hiyo ndio akili zake alikuwa anawaza hivyo, ili iweje ya huyo nakwambia kwamba huyo mtu ni jambazi, alikuwa anaonekana jambazi yani. Sasa wewe ukiwa umelala unataka kuibe wewe? Hapana. Ajue kwamba upo wapi, mm. tunaweza kumfanya kitu gani ili tuchukue mzigo. ehe Baadaye ndio ukamwambia kwamba kuna dada anayelala huko ofisini. Na maana nikamwambia kuna bosi hapa yupo juu mm. amelala. Mm. Ndio akaniambia kama vipi? Mm. Basi ende ukamwambie nimpe chakula kama na njaa nimletee chakula. Kaambia saizi bosi usiku saizi saa tatu ameshalala. Mm. Ya, hawezi kutoka kula chakula. Saizi ameshakula chakula amelala. Mm. Ya, ilikuwa kama hivyo. Ila mimi nikupongeze kwenye pointi moja ile ya kwamba askari tupo wangapi? Ulimwambia wawili, watatu, Wat, watatu. A, ah, kwa muda huo kwa muda huo usiku nimwambia askari tupo wawili mm. na maana mwingine wa kike yupo pale juu ya, ya nani ya, ya juu ya ya grofa mm. alafu huyo ndio kashika silaha ya shotgun mm. ndio alivyosikia vile ndio alikuwa anashikwa na hofu ndio aliogopa, akaniambia akaniuliza kweli ina maana tuko hapa, kila kitu ambacho tunakifanya hapa na anakiona kila kitu. Nikamwambia ndio. Mm. Na mara shtuka pale, ndio kaenda moja kwa moja uchukua kile chakula na kuchomoza. Uh, ulipoenda kumpeleka aingie kwenye gari ukiwa na lengo la kumfungia mule mm. kwa nini haukuweza kumshawishi akafunga mlango? Ah, ilikuwa ngumu kwa sababu au ni mawazo yangu kwamba nimemwambia kwamba aingie kwenye gari nimfungie Mm. Lakini mawazo yake na yeye alikuwa niingie kule kwenye gari mm. ili naye apate chansi ya kufanya tuingie ah, ah, wote kwenye gari mm. na yeye alikuwa na mtego wake mm. na mimi nikiingia kule kwenye gari alikuwa na mtego wake Mm. Na mimi yeye akiingia kwenye mlango akifunga mlango na mimi nilikuwa na mtego wangu. Na maana pale akili ilikuwa nachezeana. Mm. Yeah, ilikuwa kama ulipochukua zile silaha zako rungu ukaweka na nyingine ukashika. Mm. Hakushtuka? Ah, sijajua kwamba yeye mwenyewe ameshtuka au vipi. Alisemaje? Hajasema chochote, aliniangalia tu. Mm. Yeah. Mm -hmm. Aliniangalia, hajasema chochote mpaka nikafika pale kwenye gari nikamfungulia nikamwambia ingia. Ni kweli aliingia lakini ule mlango hajaubamiza. Mm. Uh, ule mlango uh, alivyoingia pale ndani mm. mlango hajaufunga. Mm. Na maana kipindi ambacho natakiwa nifunge ule mlango ni loki. Mm. Ilikuwa pale iwezekana kwa sababu mlango uko wazi. Ndio ananilazimisha ingia na wewe kwenye gari. Mm. Tuwe wawili basi tulale. Mm. Ya, akili zake tuingie kwenye gari tulale. Lakini kinachofaa chilikuwa kinafuata yeye ndio alikuwa anakijua kwamba ni kitu gani ambayo mimi nikiingia pale kinaweza kutokea na mami kwenye akili zangu mimi nijua akiingia akifunga mlango mm. na mimi nifunge niende nje nikaita walinzi wenzangu tujue saidiane issue kwamba tutamalizaje. Mm. Yeah. Sawa, hayo yote yakashindikana baadaye baada ya kwamba kumwambia kuna mlinzi mwingine juu na mwenye silaha, basi akakimbia akaondoka. Kesho yake ukaenda kwa huyo rafiki yako kumuuliza ulipomkuta kwamba moja mbili tatu, mbona huyu mpisha akuja na nini? Ulimuuliza kuhusu mazoea ambavyo anamfahamu na sehemu yake ya kazi kama ilikuwaje? ya nilimuuliza kwamba vipi dada alikuja kuletea chakula ila na kuletea chakula mm. akasema sijamuona mm. kaambia kasa sio nani una simu yake hapo vipi namba yake una akasema nayo mpigie akampigia mm. alikuwa hapatikaniki mm. ya akamuuliza vipi kwani yeye anapikia wapi akasema hata mimi mwenyewe sijui mm. lakini namuona tu anafika hapa mida jioni anachukua chakula anatoa anatupa chakula mm. nikamwambia sawa lakini mimi sijamwambia kwamba mimi nimekutana na vitu fulani hivi na hivi sijamwambia chochote mpaka leo mpaka leo Bosi wako ulikuja kumwambia chochote? Hata bosi wenyewe hajui. Mm. Ni mimi mwenyewe nilivyokutana kile kitu kile kitu. Mm. Sijamwambia mtu yoyote. Mpaka leo hapa ninakusimulia. Yeah. Hongera sana. Yeah, ni kweli. Mm. Yeah. Huyo dada ukikutana naye leo unamjua? Ah, nilimuona tu kwa siku ile siku moja naye nilimuona kwa siku moja maana siwezi sijaamka ili kwamba anaonekanaje. Alikuwa anajua kuna mlinzi mpya atakayekuja au kama usingekuwepo wewe pengine mtego ungeenda kwa huyo jamaa aliyekuachia lindo? Ah, mimi najua kwamba kama chakula alikuwa analeta siku zote. Mm. Huo mm. ni mtego aliutega kwamba akile chakula awape mm. akiwa anakula na masiku ambayo anakuja kuwachanganyia. Mm. Asije asije ku, kujiuliza kwamba vipi chakula ni na nini, ale tu kama siku zote. Mm. Lakini bahati nzuri alinikuta kwamba mimi sijawahi kula chakula chake. Mm. Ni siku la kwanza na hata mimi mwenyewe nilikuwa na hofu na vile alivyoleta chakula chake nilikuwa simwamini mm. na maana imetokea vitu kama vile, lakini angekuta wale washikaji ambao alikuwa anawapa chakula mm. lazima labda ungetokea mambo mengine, sababu angekula ile chakula bila wasiwasi mm. eh aliyekupa taarifa za kwamba chakula kinaletwa pale na kwa bei elfu moja kwa elfu moja mia tano alikuwa mlinzi mwenzio. Chakula kilipoletwa wewe ukakitilia shaka hali ya kuwa mlinzi mwenzio ndicho chakula ambacho amekuwa akila kwa kipindi hicho, na alikupa taarifa hiyo kwamba chakula kitakuja na ataleta mdada. Kwa nini haukumwamini mlinzi mwenzio ukala kile chakula? Uh, ni kweli sikumwamini yule mtu kwa sababu kazi ya ulinzi wenyewe hautakiwi kumwaminiane walinzi mm. labda kuna mlinzi unaweza kuishi pale watu watatu au wanne mnalinda, lakini kila mtu atakiwa uwe mlinzi wa mwenzake mm. na maana wengine pale ni walinzi, lakini na mambo yao mm. na maana wewe ukimtegemea kwamba ukimwamini yule rafiki yako mm. anaweza kukupa changamoto, kitu ambayo wewe hujawahi kutegemea kwamba inaweza kutokea pale, na maana mimi sijamwamini bado mpaka nimefikia kutumia ile akili ambayo ambayo nimefanya hivi mpaka itokee hapo. Ulikuja kugundua sasa huyo mlinzi mwenzio alikuwa anajua kile kilichotokea au alikuwa hajui? Ah, mpaka leo nimegundua kwamba yule mlinzi hajui chochote. Mm. Eh, walinzi wote walikuwa hajui chochote kwamba ni kitu gani ambacho kilikuwa tunategemea tunakuja pale. Mm. Kila mtu alikuwa hajui. Mm. Eh. Hiyo nigundua kwamba hata walinzi ambao alikuwa ananiambia kwamba kunakuja kuna, anakula mdada anakuja mdada na chakula. Mm. Hata wao wenyewe walikuwa hajui kwamba wenyewe walikuwa wanakula tu, wao walikuwa wanakula tu, hata muda wao angewaletea wao mm. labda saizi nazungumza mambo mengine, na mimi nilivyorudi kwa, kwa akili kwa nyuma nyuma, ili kujua kwamba ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea huyo mm. mdada alikuwa ni mwizi yani, ili jambazi na maana kule kwenye chakula aliweka madawa kulevya mm. yeah, kwa watu ambao nilikuwa nawauliza ninawaambia mm. alikuwa anasema kwamba labda jambazi mm. na mali aliweka madawa kulevya ili ukila yeye ukila, ukilala tu afanye kitu ambaye anakitaka. Kupitia stori yako umejifunza kitu gani kwenye haya maisha? Aa, ah, kama kwenye stori hii kwamba mimi mwenyewe nimejifunza kwamba sio sio vizuri kumwamini mtu ambaye umjui. Mm. Yeah, sometimes ukutana mtu ukimwona tu mtu usimwamini. Mm. Kwa sababu kila mtu hapa na issue zake kwamba yeye mwenyewe alikuja hapa kufanya nini. Mm. Kila mtu ana mtafuto wake mm. unachokitafuta kitu kila mtu ana njia yake mm. yeah, na maana kama mimi na njia ambayo nafanya kazi kwa mtu naajiliwa nafanya kazi lakini kuna watu wengine anakuja pale pale ulipoajiliwa mm. yeye anataka kuiba hiyo ndio kazi yake mm. na maana usije kuamini mtu ambaye umjui mm. ya hiyo ndio ni shauri ambayo naweza kutoa kwa watu wengine labda kwa walinzi ambayo analinda saizi mm. sio vizuri kumwamini mtu ambaye umjui anakupa chakula afu nakula tu ovyo mm. unaweza kupata shida kubwa alafu unashindwa wenyewe hata kutatua hili tatizo. Mm. Anajua ah, kwamba labda umeshirikiana na wale watu, umefanya uhalifu. Mm. Ya, mwisho wa siku unaonekana wewe ndio mhalifu, wale washikaji ameshaenda, hujui kwamba ameelekea wapi, humjui hujao muona. Hii ni hasara ambayo anaweza kukupatia kwa muda ambao wewe hujategemea. Mm. Eh. Sawa. Neno moja la mwisho kwa wanaokutazama ya ndi, ni, ni story kubwa. Vitu kama hivi vinatakiwa kutumia akili mm. ya ukiwa zinakutokea vitu kama hivi uwe ujue kwamba kuna kitu ambacho kipo karibu nawe mm. na maana natakiwa usiwe ya usiwe mtu wa ubabaifu kwamba ukiona kitu basi uwe na tamaa mm. inaweza kukuponza tamaa Yeah. Mimi nikushukuru sana, nikushukuru wewe mkali na mjanja ambaye umefuatilia Tiki TV kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kisa hiki. Umesema unaitwa nani? Cosmas Noel Hashim.